hello, hi. Let's talk about it. meil on ikka käimas Drag Race'i kolmeteistkümnes hooaeg, episood on number kaksteist äh, ja selle nädala teema on Nice Girl Roast. enne kui me läheme selleni, siis me näeme, kuidas äh, võistlejad tulevad eelmiselt äh, lipsingilt tagasi, kus Eureka siis on võitnud, äh, Tina Burner on koju läinud ja Eureka Queen peksab segast. ühelt poolt on ta ülikurb ja mingi oh my god, Tina oleks ikka pidanud äh, siia jääma, aga teisalt ütleb Jurika ise, et mingi oh my god, this was great, mingi mulle väga meeldib lipsinkida. Äh, ja nagu ja ühelt poolt ma saan ta mõttekust aru, aga teisalt ma ei tea, kui nagu tark sihukest asja <laughs> on nagu öelda, sest see ajab teised väga segadusse. kui sa arvad, et äh, ta oleks olnud rohkem siin väärt olemist, äkki oleks võinud sina siis koju minna. aga see ununeb kiirelt, sest kohe on meil käes uus päev, uus mini challenge. selle nädala mini challenge on see, et nad peavad äh, leidma omale ruttu paarilise ja valima, äh, et üks on paari käed teine on paari nägu ja koostöös äh, siis Anastasia Beverly Hillsiga äh, tegema väikse makeup tutoriali äh,. no this is all comedy, see on nagu full klounaad, aga väga naljakas vaadata. kõige koomilisem paar minu jaoks vähemalt on kindlasti Kotmik ja Jurika, sest Kotmik on nii pisike Jurika kõrval ja siis need ämbliku käed, mis sealt tagant välja tulevad. This is amazing, also Rosei poolt äh, loodud uus lause I feel Stanalina with my Norvina. I feel like absolutely Stanalina with my Norvina. ja võib-olla see oligi see lause, mis tõi äh, Candy'le ja Rose'ile võidu selles mini challenge'is. Nende Maxi challenge sel nädalal on Nice Girl Roast, nagu ma juba enne ütlesin. ehk siis, äh, keda nad roast ima hakkavad, varasemaid Miss Congeniality võitjaid ehk siis neid, keda iga hooaja peale valitakse, kui Äh, kas siis rahva lemmik või äh, igal juhul kõige nagu äh, toredam, sõbralikum, armsam osaleja. ja meile siis tulevad külla eelmise hooaja Miss Congeniality, Hiding Closet üheteistkümnest hooajast, Nina West ja üheksandast hooajast Valentina. ja Valentina on siis ka see, kes meil on tuntud maski kandmise skandaalis, sest oma hooajal ähm, lipsinkimise ajal tal oli nagu maskiga kostüüm ja ta ei võtnud seda ära. Äh, ja Rue käskis selle ära võtta ja seal tuli iconic lause I'd like to keep it on please, mille peale siis äh, nüüd RuPaul ütleb, et äh, maybe she was right ja peab oma sõnu sööma. aga no ilmselgelt olukord on teine ja suht kohe me saame aru, kes on Roastiga oma sõiduvees ja kes on väga murelik selle üle. üldiselt nii nagu neil proovis läheb, läheb neil ka laval. Ah, Nina West is here uh, which is no surprise, uh, seeing as Nina could be sitting in Texas while her shoulders are in Arkansas and Louisiana. ja kui enamus nagu on ikkagi võtnud strateegia, et kui kohtunikud sulle midagi ütlevad, sest äh, neid aitavad proovis Michelle Visage ja Lani La, kes on nende seekordne see guest judge, siis Jurika oli lihtsalt endas nii kindel, et ta on mingi, Kailot, ma ei kuula teid, mul on head naljad ja mul on suva. aga hakkamegi siis kohe vaatama, mida nad seal roast isid, enne kui me veel lähme selleni. ma arvan, et et me peame ära kuulama Rose pep talk'i talle endale, aga vaheta nimi ära ja sina ka võid seda enda peal kasutada. <laughs> Rose, oh my god, it's risky, take a fucking risk, bitch. We are at the end, this is the top six. Don't fucking play safe. nii, meie Miss Congeniality'd siis äh, tulevad välja, Valentina on nii ilus välja kõik teised samamoodi, aga nagu ta on sihuke green, lihtsalt see ei ole okei okay.. me, mind challenge'i võitjad Rose ja Candy on saanud valida roast'i järjekorra ja Candy on otsustanud, et tema läheb essana. alustame siis sellest, et Candy minu arust näeb nii ilus välja nagu reaalselt, meil on siuksed fashion queen'id siin laval ja minu arust ta reaalselt nägi kõige parem välja ja ka tema roast ei jäänud ta lookile alla. ma ütleks vist, et Candy'l oli kõige rohkem minu lemmik nalju. võib-olla nagu one too many bitches, sest äh, Kalle meeldib panna igasuguseid põnevaid sõnu oma laustesse, aga mul mingis mõttes on täiesti ükskõik, sellepärast et see oli nii naljakas. ta avas selle roast'i väga-väga tugevalt ja võib-olla tänu sellele oli ka järgmistel natuke raskem ja kindlasti oli väga ras raske, kindlasti oli väga raske Simonil. vabandage Äh, alustame sellest, et Simone nägi üliilus välja, reaalne kullatükk, kõik sätendab ja helgib ja läigib. This is beautiful. aga Kalla, where are the jokes? Where are the jokes? seda oli nii halb vaadata, aga keda oli veel halvem vaadata ja kuulata? Ollist Eureka Queen um,. tal oli üks hea nali. I thought I was the one who had the balls to bomb that hard. ja it all went downhill from there. see oli tõesti hirmus. ma enamasti vaatan nagu osa ära, siis ma vaatan seda uuesti, et teha nagu notes'e ja mingi rekordide vajalikke osi ja värki. ma ei suutnud seda teist korda vaadata, see oli lihtsalt nii, nii piinlik, ma nagu tahaks ruumist lahkuda. see oli väga Trixie Mattel All Star kolme Snatch Game'is. Winner, winner, chicken dinner. aga veel hullem ja õnneks pealetan Gottmik, kes jällegi esiteks lepingu film Gorgeous oma amazing rohelise kleidiga ja reaalselt päästis selle olukorra tol hetkel. I am such a huge fan of you and your work and all of your hit song. tal olid täiega head naljad, vaatamata sellele, et ta terve osa vältel oli nagu väga mures selle host'i pärast, siis she had it in the päev ja oli näha, et ta tegelikult tundis ennast väga hästi seal laval, nii et tõesti, this was the redemption we needed. peale teda aga tuleb lavale Olivia Lux ja kas me lihtsalt saame ära lõpetada selle hihihi, hi, hi, ma olen nii mängimise. kui tal oleks heleparukas, siis see oleks nagu dumb blonde, aga ilmselgelt Olivia ei diskrimineeri ja olenemata oma paruka värvist on dumb blonde. see ajab mind nii närvi see mingi hihihi, reaalselt mingi tatsun lavale, ei oska kõndida ka, siis teen mingid paar halba nalja nagu reaalselt Kaila. head aega. ma ei tea, miks ta mind nii närvi ajab, aga Olivia, varsti on aeg koju minna ja jumal tänatud, et Rose otsustas ise minna viimasena sellepärast, et äh, vähemalt see roast lõpeb on a high note ja Rose ei tõesti, Kalle teab, mida ta teeb. tal oli mu lemmiksoeng peas ja no ta outfit on väga küsitava väärtusega, aga sellest me vaatame mööda, sellepärast et tema naljad olid nii head. Dina West's shoulders are so wide that in high school she auditioned for the school play and got the part at the stage. <laughs> ta on oma huumoriga nagu nii kiire ja tark ja kaval et tõesti, ma võiks tund aega kuulata, kuidas ta nalja teeb ja räägib ja me näeme seda isegi siis, kui need võistlejad panevad ennast valmis ja nagu see, kui kiiresti ta teistele vastab nagu mingi väikse read'iga äh,. nagu it shows the smarts. also ta oli ainuke, kes oma roast'i peast luges äh,. võitja sel nädalal on Candy Muse ja Kaila oli seda nii väärt nagu täiesti ja seekord oli nagu reaalselt niimoodi, kes oli hea, oli super hea, kes oli halb, oli super halb. nii Gottmik kui Rose, kellel läks nagu ka väga hästi, oleks potentsiaalselt võinud võita, samuti äh, Simone Olivia ja Jurika, kellel oli halb, nad oleks olnud või, võinud kõik olla seal äh, lipsinkimas äh,. nii et jaa, võidab seekord Candy Muse ja lip-singivad äh, Simone ja Eureka. ja nagu juba ütlesin, siis äh, this was a fair choice, sest Olivia Luxil, tal ei olnud nagu nalju ja ma juba rääkisin kohe, kui ta mind närvi ajas küll aga ta nagu ei paaminud nii hullult kui Simone ja Eureka ja Eureka oli lihtsalt straight up mean nagu kiuslik ja nõme, nii et väga fair game seekord äh,. Simone jääb meile alles, Jurika läheb koju ja ma ütleks, et see oli väga õige otsus, aga jaa, asi läheb karmiks. meil on ainult viis osalejat jäänud viimaks ometi, ma loodan, et äh, sel hooajal nad ei tee seda mingi, ohoo, nüüd me kutsume kõik jälle tagasi. Äh, sest tõesti reaalselt, äh, see on mu lemmiksaade, aga we need some people to go home we need drama. olenemata sellest, kui väga mulle meeldib iga nädal äh, seda saadet vaadata, ma olen ka valmis juba võitja teadasaamiseks. ja sellega me täna lõpetamegi. Stay tuned for next week ja häid lihavõtteid. Bye.